ahlan wa sahlan wa marhaban bikum Ousmane Sonko pas chef mo nek ci journal bes bi sàkku débat di gëm ak Adja Mimi Touré ka dan sedd liste Benno bok yakar bi nee nañu def ab débat bo xam ñom ñaar ñoo koy fu ko nexé nañu ko organiser def ko débat public bo xam télévision yi ñëpp dañu koy sédé Mimi Cadence nee na nañu ko daganal mën na nek Ousmane Sonko moy bañ ci kaw yi ñeent yi may bëgg tuddu Ousmane Sonko Mimi Touré nee kon na fexé ba lijeenti di gëm ak Adji Sar su bëggé débattre ak mom mbiru robel yi ñukoy tuddu ci Casamance nako léral bayyi bàyyi fitna itam gi mu nek ci réew mi Mimi Touré yitam neena ñentel bi Ousmane Sonko na fexé ba respecté suñu institution gi nga xamné amuñu ludul mom ci réew mi bu lijeunté yi ak yenen ba nopi nak fu fu ko neex ci ni mu ko neexé ñu débat ci débat ci wolof su ko bëggé mba français su bëggé yitam ñu dem ci anglais le journal bis bi taxaw lu modi mbirum débat bobé naka am ci réew amutoon ci digënté Abdoulaye Wade ak Abdou Diouf amutoon yitam ci digënté Abdoulaye Wade ak Kidi Macky Sall monté jamono ji journal bis bi ñu suñu digënté ak élection yu juromi bes dongo mo ci dess enquête yi na kay nañu naka kay jeexna suñu digënté digënté élection yi matatul bës bu ay kon gaña nga ci wiras bu mujju ba ba jatara ci journal enquête nañu liñu bëgg bu ñu ca yegg ak jamm di ndam lu yaatu lo xamné remontada lañu koy tuddé mbokk yi ñu wa yewes ken bi doorun ci Thiès lañu bëgg fayo door leen door gu yaatu ba ñepp xamné Thiès yi sa sék moko mom ca jamono joji enquête ne kay nañu Amadou Ba ma nga won ci dara Mansour Fay la doon jappalé ndam lu yaatu lu wa benn bok yaakar bëgg am ca gox ba mo taxon mu démon ngir renforcer jiko ca kafrine mom combat amu fa kaddu Aline Saw yu mu wax wa critique nañu gisunu fi ku jogo xam nanyu jaral nañu diñu ñu nelaw ousmane sonko mi fi yëkëti won kaddu ne ku dul askan bi ak walu sénégal Macky Sall ngay liggéeyal kaddu yoyé laas yene kay nañu wa ar sénégal ak bokku gis-gis dal nañu ko lol ak lol turbine yene kay nañu sonko kay ñimu bokol kujegi ku jigi ñu ngi koy sandi xer nee nañu manipulateur la violeur la ay waxam jërta gëm corno bokku moko wax wa turbine mamadou masali bokku ci bokku gis-gis mom itam noonu la waxé nee na ay kaddu ousmane sonko jarta gëm ndax ko ci violeur lañ lay tuddu jarul doori say doom ci le ko dëjee yéene mu di wa ar senegal alen saw limu beug modi ousmane sonko mu yëkëti kaddu yoyen nako djegal askanu Senegal ñi attaqué won caravane ousmane sonko beek walu Senegal bañuy dem ca bakel journal l'observateur ñu tollu ci fukki nit ak juroom ñom ñëpp jamono ji tek nañu len loxo pape mamadou sek mi évadé won ta ñu ne ci force spéciale bi la bokku gendarmerie tek nako loxo ci kër serignam lañu ko téggé loxo mu di les eco vox populi l'observateur ñëpp xey nañu ne ci dara karim ge ci touba fa lañu téggé pape mamadou sek mi évadé won ca pavillon spécial soleil national nañu gendarmerie moko géolocalisé japp ko ci kër sëriñam li ko gëna duggal nak modi mok ndawam si mu waruna gisé ci la gañu top ci lu mu yegul bëne ko nip tek ko loxom journal de soleil yene kay nañu mom téléphone yitam bi mu doon wuyo ci la ko gëna duggal ci la bokk ñu dugg bu baax ci ndox mi ci roomi lu terrain ba mënd mi yegul fi wara yegg ni ko jital lonas waxé modi liggéey bu am solo bi ñu liggéey ci dakaru njiital lonas ababakar mbay di wax ak wa wa modi taxaway bu am solo bi nga xamné dakar amal nañu ko fi ci fexé ba mënd bi bu ñëwé ren du sonal askan bi mo té mënd mi di inondation inondation gi ni mu waroon a demee carrément demewu ko ndakaaru wala sénégal muy dëkk boo xam ne dañuy manqué ndox ba noppi di inondé libération nañu ñuy liggéey ci ndox mi di o xàppati nañu ñaari fanu gerew yoo xam ne seen kër ga ni muy doxee direction générale bi ni muy doxalee kër ga moo leen neexul donte sax jamono ji seen direction ba ña ngay ànd xupaate ku ci fippu ñu dàq la teewul gaañi nee nañ ñaari fan yi ñuy jëm dañuy jëm ci